So ini kayaknya produk dari Malaysia ya teman-teman sekalian jadi di sini dari channel Hasbullah Syarah ya jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya Abang Hasbullah ini karena dulu pernah saya juga react videonya beliau dan masya Allah ya antusias daripada teman-teman sekalian sangat-sangat bagus sekali dan jom kita tengok videonya. Let's go. Apa kabar semua? Jadi hari ini kita berada di Lita like. Ya. Sepang. Saya rasa anda mesti akan excited untuk video kali ini. Okay. Jom kita tengok. Baik, jadi dalam video ni kita nak review satu kereta yang nampak macam biasa tapi dia bukan kereta biasa dan kereta ah. tu adalah Tada ah. Asia ah. Electric yang pertama di Malaysia. Kereta ni memang wow. tak nampak beza apa-apa dengan Asia yang biasa, tapi sebenarnya dia adalah kereta yang dah di-convert daripada kereta enjin biasa kepada kereta elektrik dan syarikat yang wow. convert kereta ni nama dia EV Innovation jadi kita EV. patut berterima kasihlah kepada company EV Innovation ni kerana bagi peluang untuk kita review kereta yang pelik macam ni kalau sebelum ni orang komplain kereta elektrik ni mahal lah susah nak beli susah nak jaga jadi company EV Innovation ni dia orang pun buat macam conversion kit untuk convert kereta Asia daripada Asia biasa kepada Asia elektrik. Sekejap lagi kita akan tengok komponen-komponen yang orang dah tukar daripada Aha. enjin kepada kereta elektrik ni. Apa komponen yang diperlukan dan kita okay. juga akan test drive kereta ni dekat Lita Sepang. Kalau anda ingat dulu ada satu berita mengatakan yang Malaysia keluarkan kereta elektrik sendiri iaitu Aha. dinamakan sebagai Myka. Myka ha, ah, ni chassis asal diambil daripada Honda Jazz dan tujuan dia just nak convert nak tengok boleh ke tidak kita nak buat kereta elektrik ni dan inilah company yang sama EV Innovation yang buat Azia ni pula cuma Mica tu okay. sebuah kereta prototype lah nak bangunkan kereta elektrik daripada kosong ni bukannya senang tapi betul, betul. kereta Azia ni lebih praktikal sebab kereta dah ada. Kita cuma convert daripada enjin kepada elektrik. Ah, Jadi disebabkan okay. EV innovation ni dia berjaya convert daripada kereta biasa kepada kereta elektrik. Kau orang rasa patut tak kita cadangkan pada company ni? Sebab company ni company Malaysia tau. Orang Malaysia yang buat. Jadi wow. patut tak kita cadangkan kepada company ni supaya dia buat juga conversion untuk kereta-kereta lain. Ah. Mungkin kereta Satria ke, kereta Wira ke atau model-model Pro 2 yang lain. So kalau anda rasa yeah. patut komen dekat bawah. Okey, jadi jom saya ceritakan dekat anda lebih detail lagi pasal Azia Electric ni. Okey, jadi kita nak tengok apa sebenarnya di bawah hood oh. kereta Azia yang dah di-convert ni. Kalau Kejap guys, saya baru tahu kalau mesinnya seperti ini ya ternyata kalau ke elektrik ya. Okay. Dah perasan? Ha, dah tak ada lagi enjin ICE tu. Semua dah diganti dengan komponen-komponen electrical untuk sustain bateri yang Alright. ada dalam kereta ni. Jadi saya akan tunjuk dekat anda satu persatu apa komponen yang diperlukan. Yang first sekali kita tengok dekat sini ada maintenance switch ataupun kill Aha. switch. Kemudian dekat sini ada relay Dekat sini dipanggil okay. voltage controller Jadi bateri ah. untuk kereta ni boleh buat kerja daripada bateri yang 12 volt Dengan bateri untuk power motor dekat tayar Nanti kita okay. tengok motor tu Ha, korang mesti perasan ni apa dia Inilah dia electric aircon compressor Sebab oh, Azia ni dia guna back drive Jadi juga, ya. takkanlah kita nak bawa kereta tak ada aircon ha, so betul, digantikan betul. dengan electric aircon compressor dan ini adalah wow. controller untuk compressor ni dan satu lagi dalam kotak ni okey ini sebenarnya komponen paling penting kalau anda guna bateri iaitu battery management system baik jadi kalau anda perasan masih banyak lagi ruang kosong ni betul kan? betul sebenarnya enjin kita dan sistem auxiliary tu memang makan space yang sangat banyak bila tukar dengan bateri jadi kosong gila bahagian depan ni bateri pula dia ada di bahagian bawah penutup tu kapasiti bateri pula oh. adalah sebanyak 23 kilowatt hour ha, nanti kita akan buat calculation sikit berapa lama nak kena cas dan berapa dia punya range dia ok jom kita tengok dekat dalam pula Azia ni ada apa-apa kena ubah tak dekat bahagian dalam ok, okay let's go baik so kalau anda perasan Sekali tengok Ada apa-apa yang berbeza tak? Tengok kursi belakang Okay Okay Macam tak ada apa-apa yang berbeza kan? Kecuali Anda tengok dekat sini ah, Inilah Benda ni dipanggil AH okay. meter ha, Nampak berkelip-kelip dalam video Sebenarnya dia tak berkelip pun dan ini akan menunjukkan berapa banyak power yang digunakan oleh kereta ni Dan dekat sini kita ada fire extinguisher Yalah kereta testing ni jangan buat main-main Ha, kalau ada apa-apa hal okay, senang betul, fire extinguisher betul, ada betul. dekat sini. Dekat sini juga ada satu benda yang special iaitu panel ni untuk kita tengok macam diagnostik kita punya kereta. Okay. Tapi kejap lagi kita akan tengok benda ni masa kita test drive. Baik, sekarang kita ha, tengok betul, macam betul. mana kita nak charge kereta ni. Wow. Okey, kalau kereta biasa kita akan guna fuel cap ni kan untuk isi minyak. Betul. Ha, bila nak pergi dekat sesi minyak kan, kita pun buka lah fuel cap ni. Buka-buka, tengok-tengok. Ha. Tak ada lubang ah, pun untuk isi charger. minyak. Tapi ah. untuk charge dan ini dipanggil sebagai charger type 2 dan charger ah, type 2 okay. ni compatible lah dengan charger-charger yang ada dekat jalan-jalan dekat Malaysia ni jadi apa kita buat adalah kita charge dekat sini dan power daripada charger tu akan pergi ke onboard charger onboard charger dia orang letak dekat mana jom kita tengok Okey, jadi kita buka bonnet ni Ah, dan ini ada sikit equipment untuk charge. Onboard charger ada dekat bawah ni. Ah, okay. okay. Dekat bawah ni kalau tak kita akan letak tyre spare tapi dekat sini ada on board charger. Dan okay. onboard charger ni dia boleh charge energy yang sampai dekat onboard charger tu adalah sebanyak 6 kW dan bateri pula boleh simpan energy sebanyak 23 kWh. Jadi cuba teka berapa jam nak kena charge dari kosong sampai penuh. Okey. Okey, siapa yang teka lebih kurang 4 jam, anda memang betul lah. Memang 4 jam diperlukan untuk cas daripada kosong sampai penuh. Dan Kejap guys, ya, umpama aku mikir ya istilahnya kalau kita pakai yang elektrik kayak gini gitu kan Terus tiba-tiba habis tengah jalan gitu kan Kan ribet juga ya kalau mau istilahnya mau ngisi gitu kan terus cari istilahnya charger terdekat atau istilahnya langsung ke charger rumahan seperti itu saya kurang-kurang paham juga sih gitu kan dengan mobil-mobil ataupun kereta-kereta elektrik ini. Di sini banyak sekali istilahnya pameran-pameran daripada brand-brand ternama juga itu banyak yang mengenalkan istilahnya mobil ataupun kereta yang elektrik gitu guys dan sudah banyak direview oleh youtuber-youtuber di Indonesia juga ya kan. Tapi yang saya masih timbul tanda tanya ketika kita pergi jauh apa mungkin hanya sedekat-dekat aja gitu nggak nggak jauh banget gitu kan kayak kita mau ke Surabaya ataupun Jakarta itu kan memerlukan waktu yang lama dan juga istilahnya KWH-nya juga banyak gitu guys Jadi kalau sekali ngisi nunggu 4 jam gitu kan lama banget, ya kan? Bila kita dah cas selama 4 jam ni, berapa jauh kereta ni boleh pergi? Okey, mengikut syarikat ni kalau kita bawa macam biasalah, janganlah bawa macam orang gila kan. Dia ha, punya okay. range dalam 220 km. Kalau okay. nak pergi kerja, katakan tempat kerja 20 km. Balik rumah 20 km. Dalam seminggu tu boleh guna kereta ni tanpa perlu cas balik. So sangat oh, baguslah untuk okay. kegunaan betul, bandar. Okey. Jadi kalau untuk perkotaan gitu guys, istilahnya kayak kita cuma ke tempat kerja gitu kan. Nah itu oke okay lah ha, untuk menghemat ya teman-teman. Sekarang saya tunjukkan dekat anda, dekat mana dia punya motor dia. Mesti korang tak percaya punya. Sebenarnya tayar ni dekat dalam dia ada motor elektrik. Oh. Kalau tak dekat sini, anda akan nampak disc brake ataupun drum brake. Tapi digantikan dengan motor elektrik. Okay. Dan untuk kereta Azia ni, power dia adalah 12 kW untuk satu motor dan of course kereta ni ada dua tayar belakang jadi adalah 12 hmm. kW satu lagi jadi total 24 kW acceleration pula dia orang dah cuba dan kereta ni boleh pergi dalam 11 saat daripada 0 ke 100 km sejam okay. Kereta Azia Gorang boleh potong tak kereta ni rasa-rasanya? Baik, jadi kereta kita dah hidupkan Dan sekarang nak tengok display yang pelik ni dekat tengah-tengah ni Okay. Uh, ah, display ni sebenarnya EV Innovation yang bangunkan sendiri uh, Jadi belum boleh oh. beli lagi lah display macam ni Okay, dan dekat sini kalau anda perasan ada RPM, RPM. Dan kemudian ada RPM untuk motor yang kedua okay. Dan dekat sini adalah Kilometer per hour Speed kita lah Alright Dan satu lagi Yang menariknya adalah Dekat sini Okay anda tengok oh. Dekat sini kan oh. Ada Temperature Atas dan bawah okay. Atas adalah untuk motor sebelah kiri Dan bawah adalah untuk motor sebelah kanan ha. Jadi ah. sentiasa dimonitor lah temperature ni Keren guys ha, asli Kemudian dekat sini adalah dia punya arus dan kemudian ada voltage nampak voltage banyak okay. lagi tu jadi kita oh. selamat dah ni oh. okey Oke, okey oke, oke, oke. Berarti sama halnya kayak kita istilahnya di manual ya kan, istilahnya kereta-kereta yang pakai bensin gitu guys ya kan. Nah di situ kan ada kayak ukuran minyaknya. Nah di sini juga ada. Jadi kita tuh udah ancang-ancang seperti itu. Oh ini tinggal 20 voltasenya gitu kan, listriknya tinggal 20 nih guys ya kan. atau ya enggak ngerti juga sih guys dan ya. last kali adalah power consumption yang menariknya dekat ah. power consumption kilowatt hour ni adalah di sebelah kiri guna power yang lebih sikit daripada sebelah kanan setakat oh. ni Okey, jadi benda-benda teknikal macam ni yang nak kena manage betul-betul lah dan dia memerlukan software ataupun koder yang bijaksana untuk bangunkan teknologi yang macam ni dan dekat bawah ni pula ada TPS sekejap lagi masa drive nanti anda akan nampak lah nombor-nombor ni berubah Okey, jom kita test drive. Baik, jadi okay. untuk drive ni kalau korang perasan, ah sekarang kita ada ha? ha. Baru tahu saya kira pakai gigi juga enggak ternyata, cuman pakai tombol doang. Button, kita ada tombol yang putar, macam ni, putar. reverse, neutral dengan drive. Ah dia dah tak ada lagi dah yang twill macam tu. So kita nak drive ke depan, so kita pergi dekat drive lah. Alright. And break down ok sekarang anda boleh tengok dekat display ni apa yang berubah bila saya start drive ok oh. ok perasan tak kita punya yes. motor temperature naik sikit ok kemudian dia punya TPS tu throttle position sensor ok kemudian kita akan tengok motor RPM pun naik okay. kalau anda perasan ada perbezaan tu antara motor kiri dengan motor kanan dia punya RPM Aha. dia ha, speed pun kita bawa slow-slow lagi lah eh, dekat okay. luar litar sepang ni sementara menunggu masa untuk dibagi kebenaran untuk masuk ke dalam litar baik kita jumpa dekat ha, dalam okay. litar pula Jadi kalau nak charge macam ni je guys. Ha, connect dekat sini. oke. And then masuk dekat sini. Ha, dia bukan masuk minyak dekat sini. Masuk current. Oke. Semua orang pelik. Kenapa ada Azia kat sini? Orang tak tahu Azia kita special kan? Wow. Wah ini pameran ini guys, mobil-mobil mewah gitu kan. Keren. Oke guys, kita dah ready nak gerak. Oke. Eh, bentar guys. Berarti di sini kalau kita mau masuk gitu kan untuk melihat-lihat lapangan-lapangan untuk balap ini ya, sepang ini ya guys ya. Berarti boleh gitu kan? Gak ngerti juga aku. Oke. Kayaknya bisa untuk eh, keliling-keliling uh, juga ya, melihat-lihat di sana ya. boleh bunyinya okay, guys. Okey, boleh rasa acceleration. Acceleration Azia. Ini kalau dekat traffic light ni guys, accelerate macam ni, terkejut semua orang saya rasa. Ha. Tu kenapa kenapa bagasinya dibuka ya depan tu? Okey. Mantap guys bawaannya guys kita bisa lihat juga dari ini ya dari video ini kalau pembawaannya enak juga oke okay. oke okay, lalu dekat sini turn 3 sorry turn 4 ni teringat dulu Mark Weber gaduh dengan Vettel kan kat sini ha. lah weh seronok lah boleh test drive kat sini lah ya. Wow. Mantap. okay, jadi kalau kita tengok sikit temperature okey lah. Oh, temperature, okay, temperature dah 39. Motor, bawah 40 darjah tak ada masalah. Oh, okey. Berarti ada maksimalnya juga ya temperature itu? kalau sampai 50 okay, ya kan mestilah kita bawanya gila itu ya oke okay. mantap ya keren ini hanya untuk uh, kereta atau Memang motor juga boleh ya rasa pelik pun ada sebab tak ada bunyi oh betul lah Macam senyap je saya tengok Oke final turn Oke keren sih Keren banget Masih bagus ya Keren ini apa namanya guys sudah lama kan nggak kepake gitu tapi masih lama manajemen untuk uh, perawatannya mungkin untuk lapangannya ini. Okey. Okay, jadi kita dah hampir nak masuk pit balik. So far tiga lap okay. sebelum ni memang okey. Azia hmm. maknanya tak ada kata perbezaan dari segi handling tu okay. dengan Azia yang pakai enjin. Ada orang kata kalau pakai bateri ni, bateri ni beratlah, kereta jadi lemau lah. Tapi sebenarnya tak. Sebab enjin tu bukan ringan sebenarnya bila kita keluarkan ah. ganti dengan bateri dan bateri pun berpada-pada lah kita pun tak adalah letak bateri yang uh, ah, okay. tinggi sangat kapasiti dia kalau tak nanti akan ganggu pula balance kereta ni Betul. sedang elok untuk masuk dalam kompartmen enjin Azia ni dan perbezaan yang paling besar sekali adalah dari segi acceleration acceleration ni anda pun tahulah kalau bateri top tu memang available daripada kosong ah. RPM sampai ke whatever RPM tapi okay. untuk engine biasa dia ada RPM tertentu je dia punya ha. maximum torque tu jadi selagi tak sampai RPM tu tak dapat rasa acceleration yang sedap tu ha, jadi acceleration memang sedap lah kereta elektrik ni mantap So anda rasa Ui, macam mana Nak lah, guys, tak Kalau ini innovation dia. ni Katakanlah satu hari Dia jual kit ni kepada anda Nak buat tak conversion kepada kereta elektrik Apa kerisauan-kerisauan anda lagi Pasal kereta elektrik ni Okey, okay. jadi kita dah selesai tengok kereta Asia Electric yang pertama di Malaysia ni oleh EV Innovation. Kita wow. dah test drive dan kita dah tengok apa komponen-komponen yang diorang guna untuk okay. buat kereta elektrik ni. Jadi yang bestnya company ni adalah company Malaysia sendiri. Jadi sebenarnya memang kita ada kepakaran Mantap, eh. untuk convert kereta biasa kepada kereta elektrik. Dan of course lah cabarannya masih panjang macam mana nak scalekan dia, macam mana pula dari segi maintenance dan persoalan-persoalan tu kena selesaikan lah satu persatu. Dan benda ni dia akan melibatkan banyak pihak tak kira daripada private sector daripada kita sendiri sebagai buyer kita nak beli yeah. ke tidak daripada government apa insentif yang diorang akan bagi dan banyak lagi pihak dan mungkin dari universiti dari segi penyelidikan jadi benda ni bila bergabung semua barulah boleh menjadi inisiatif hmm. electric vehicle di Malaysia jadi saya harap anda betul-betul enjoy video kali ini dan saya pun enjoy juga buat video kali ini wow. dan terima kasih sekali lagi kepada okay. EV Innovation yang menjemput EV, untuk yeah. review kereta elektrik vehicle mereka dan ini mungkin satu video yang special untuk anda juga sebab pendengar Hasbullah Syarah lah yang pertama sekali dapat dengar pasal benda ni orang lain tak tahu lagi tau pasal kereta Azia elektrik ni jadi okay. terima kasih atas sokongan anda dan jumpa lagi di video yang akan datang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys, sudah selesai videonya So itulah tadi ya aksi elektrik pertama Buatan daripada orang-orang Malaysia Syarikat-syarikat di Malaysia guys Wow ternyata enak banget kalau kita lihat daripada segi videonya itu dan bunyi daripada istilahnya di dalam kereta itu emang sunyi guys senyap macam tuh guys wow saya belum nyoba lagi istilahnya kereta elektrik ini belum belum belum pernah coba tapi kalau untuk pameran-pameran saya tengok saya istilahnya amati macam tu guys macam seronok lah kalau untuk harian macam tu untuk istilahnya pusing-pusing dekat bandar macam tu lah kalau keluar kota ataupun lintas negeri mungkin agak terfikirkan macam tu macam mana nak recharge macam tu dan lain sebagainya tapi saya kira ke depan pasti akan semakin baik lagi karena istilahnya sekarang kan lagi apa namanya ya proses untuk pembenaran pembenaran pembenahan PR-PR-nya di mana seperti itu. Tapi kalau brand-brand besar di Indonesia itu itu sudah diluncurkan dan sudah banyak juga yang make seperti itu guys Oke terima kasih sudah tengok video ini semoga lancar jaya buat kita semua ya istilahnya otomotif yang ada di Indonesia maupun Malaysia negara-negara lain Brunei Singapura Thailand semuanya lah Ya, kita doakan supaya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi sehingga teknologi kedepannya bisa seperti halnya di film-film itu, guys. Ada mobil terbang juga gitu kan. <laughs> Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pemimpin untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.